И льется наша песенка с бубенчиками в лад. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Слышен смех со всех сторон, встречаться под уклон. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Слышен смех со всех сторон, встречаться под углом. Ну какая прыть, словно ветер мчимся мы, вовек нам не забыть красавицы зимы. Куда ни кинешь взгляд, сугробы до холмы. Ну, если время лучше, красавицы зимы. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Слышен смех со всех сторон, стучатся под углом. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Męczącą